¿Consumimos lo imprescindible? ¿Reutilizamos los productos que aún sirven? Reciclaje las tres R's es una exposición que durante este año estará abierta al público en Cosmocaisa Madrid. Una muestra que invita a la reflexión y a preguntarnos si realmente reciclamos y cómo lo hacemos. Ecologin es una empresa en la que su objetivo es eliminar el concepto residuo a través del diseño. Es importante empezar a considerar eh, dentro del diseño de productos y servicios ya criterios ambientales. Y para hacer esto hay que empezar a, ir a la raíz del problema, que es eh, eliminar el concepto mismo de residuo, porque es ahí donde el sistema está fallando. La libreta que os quería enseñar es, em, una libreta que no es hecha de papel, cumple la misma función, pero tiene unas ventajas eh, realmente eh, interesantes, que es que es impermeable, es infinitamente reciclable, no contiene sustancias, eh, metales pesados ni elementos tóxicos, está certificada y, no está hecho sobre todo de papel. Y esto es lo más importante porque hoy en día sabemos cuál es la, problemática ambiental con la talla de los, árboles y, sobre todo el consumo de agua y de energía necesarios para volver a procesar y procesar y volver a procesar el papel. La ecología industrial es una disciplina recién introducida que estudia combinar el desarrollo económico productivo con el medio ambiente. Tenemos que empezar a, desarrollar productos que sean súper ciclables y que mantengan o incluso mejoren la calidad con el pasar de los procesos, digamos con procesos de reciclaje. En una ciudad como Madrid o Barcelona se generan cada año más de 850.000 toneladas de residuos. El primer paso, reducir el consumo. Hay que seguir concienciando en una manera más eficaz eh, más, interesante y más cautivadora, porque eh, exposiciones así como esta, interactivas, donde podemos jugar, donde podemos cuestionarnos sobre, las problemáticas, nos permite eh, llegar a, realmente a las personas. Los cinco ámbitos tratados en la exposición Reciclaje, las tres Rs, nos propone además actuaciones para que los residuos tengan una nueva vida y una serie de consejos de buenas prácticas.